年轻的时候，工作上最大的挑战跟困难就是大家对女性的一定的刻板印象。你自己的情绪跟处理自己的感受，在情绪方面，如果你有展现出来的话，别人可能就会觉得你好像不太专业。会有人因为你的性别而质疑你的能力。不可避免的是，身为女性，确实会遇到一些因为我们的生理性别以及社会性别，在当前的社会当中，还是会有一些限制，跟会有很多人告诉你，一名女性应该要长什么样子，穿窄裙。 然后呢，要化妆，要穿高跟鞋，一定要穿成那个样子，才代表你是这一方面的专业。你要把你的家庭啊、生育啊这些计划，跟你原来事业上面的追求前后顺序要放在哪里？其实，身为一个女性，就像是任何一个你选择的认同，常常别人对我们有一些期待，但其实我们也对别人有一些期待。要回到你自己的内在状态，如果你的内在够强大，你就会有勇气、跟力量、跟自信去。 面对这件事情，因为如果心情没有解决，事情就很难解决。跨越那个屏障跟限制，甚至是那些声音，我们每一个人都是一个独特的存在。当别人要质疑我们的时候，我觉得最大的呃能量还是回到我相信我做得到。更多方的用不同的方式来认识自己，不管身为女性或男性，也是因为我们每一个人的色彩都不同，所以这个社会才会变得更色彩缤纷。 而且灿烂。我想十年后的我会跟这样一个我说：“干得好。”我可能会跟自己讲说：“天哪，你竟然又破关了！ <laughs> 你要不要再尝试下一个挑战？”今天的你也要继续的活好每一个现在。无论如何，无论你是脆弱的，无论你是勇敢的，都在这一天当中，在接下来的每一天当中，继续的爱好自己。不要使用恐惧，不要使用焦虑。 不要使用脾气，还有任何的谎言来欺骗自己的人生。你要相信你自己是一个值得被无条件所爱的女孩。如果我有机票，我想到其他一些 NGO 组织，尤其是难民营的部分去做一些协助。我想要去我的潜意识看看这个世界到底有多大。我想要去你到达一个心流的状态的时候，会出现在一个超我的那个境界里面。我们的人生就是一部电影，我们就在这个电影里面。 我认真思考了很多天，我想到的是，呃，《c h a r l i e g Travelling》的马戏团这部电影是一个很好去启发每个人的一部电影。今年我们全球国际妇女节的主题。Let's all choose to challenge. Let's all choose to challenge. Let's all choose to challenge. 我敢于挑战每一个现在。突破框架，挑战所有新的事物，成为一个能把自己情绪处理好的人，诚实面对自己。你呢？